Unsa ba daw dapat ang unahon, insurance or investment? To be direct to the point, the answer to that is insurance, guys. Now, once again, kabalo na mo na dili ko insurance agent. However, importante jud and I personally believe na importante sa ato ang tanan na magkaroon tag insurance. Nga naman, tungod kay dili jud nato masulti ang panahon kung kanus sa takwaon ni Lord to begin with. At the same time, habang nagapadugay nagpaniguwang ta, that means nagapamahal na pud ang mga insurances. Kung sakali wala pa kay investment, wala pa kay insurance, tapos na kay extra na kwarta karon because you were able to manage your finances well, no? Na kay budgeting, nakabayad na kasi mga utang, karon na kay savings, asa man mo siya dapat ibutang. Once again, the answer to that is insurance because of two reasons. Duha ka bukta butang. So the first one is ang insurance manggod is certain while ang investment is volatile. Pag once manggod ni bayad ka sa insurance, kung sakali na ay mahitabo sa si imuha No, madisgrasya ka, magkasakit man ka, or matsugi ta, <laughs> lain mo sa paminahon, pero that's really the reality, then what will end uh, what will end up happening is that there is a certain amount na nakabutang dito sa imuhang coverage, dito sa imuhang kontrata, na ibayad to siya sa insurance company sa imo or sa imong beneficiary, sa imong next generation, kung kinsa mo yung gibutang mo dito. If something bad happens to you, then this is the condition that follows. Sa investment man gud volatile. Pag once magbutang kag butang nato 5 mil. No gibutang nimong 5 mil sa REIT, no? Sa REIT or sa stock market pa or sa crypto pa. Kanang 5 mil nimo pwede na siya mahimong 4,500, pwede na siya mahimong 5,500. The point is pwede siya musaka, pwede siya munaog. Now, pag once na pwede siya musaka o pwede ka munaog pag kumanay something happens to you, ang imuhang next generation imong pamilya katong 5,000 or something like that, gamay ra siya. <laughs> kung Compare mo sa insurance na you are paying on a monthly basis or quarterly ba depende kung unsa imong gisabot and then naa kay some assured na makuha or katong mga health benefits sa makuha nimo. Let's proceed to the second one which is ang insurance manggod is considered to be an emergency fund while ang investment naman is considered to be a retirement fund. So, emergency fund is once again, dili na to siya gusto mahitabo, pero mahitabo jud siya. Sama sa magkasakit ta, kinahanglan ta mo bayad sa profes- uh, professional fee sa doktor. Okay? At the same time, kung magkaroon ta og mga medications, di ba? Hospitalizations, naman na siya mga expenses. Now, the good thing about it, kung sakali naka-insurance, is that it will help you also. Because part na sa kontrata na pag once magkasakit ka, mo ni siya mga coverage. Kung na kay HMO, mas labing maayo. Now, ang investment naman is para mo abot ang panahon na dili na kakinahanglan mo trabaho pero na kay kwarta madawat tungod kay mahulog siya retirement fund. Nagbutang kag kwarta for the next how many years sa stock market ba, cryptocurrency ba, sa international stocks ba, REITs, mutual funds, o sa ba klase ng mga investments diha. Now, in the long term, more often than not, it will really it will really grow over time, capital appreciation. So both insurance and investment are very important Importante kung ikaw, ako, kitang tanan, dapat naataan ang duha. Yun nga lang, kung papilyon kag unsa dapat ang i-prioritize nimo, then to be honest with you guys, go with insurance. Hopefully, klaro to siya noon. Ang question of the day, para sa imo, unsa ba dapat ang unahon na to? Is it insurance or investment? Let us know your thoughts in the comment section.